selet-selete yen besok ngancik tutuping taun sinungkalan dewa wolu ngasto mananggalaning ratu bakal ana dewa ngejawantah apengawak manungso apa surya padha bathara krishna awatak bala dewa agegaman trisula weda Jinejer wolak waliking zaman, Wong utang bayar Wong nyilih ke, Utang nyowo bayar nyowo Utang wirang nyaur wirang Jangan di skip tonton video ini sampai habis supaya kalian tidak gagal paham karena video ini mengandung makna luar biasa dari ramalan Jayabaya yang asli. Kalian harus tahu ya guys. Sak durunge ono tetenger lintang kemukus lowo ngalu-ngalu tumonjo ono kidul wetan benere lawase pitung bengi para esok bener ilangi bedoro surya jumedul bebarengan sing wis mungkur prihatine manungso lantur-lantur iku tandane putra petoro Endra wis katon. Tumeka ing Arcapada bantu wong Jowo. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan klik subscribe dan like serta notifikasi loncengnya supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar.